Привет. С вами, блядь, как это там ржать? С вами снова я, Найт Клэп. Я поменяла свое прозвище. Вот. Сегодня мы с девчонками на пикнике. Вот такие мы сексуальные чики, да. Угу. И жрем роллтон. Курицы. Курицы вверх ногами. Еще у нас, блядь. Еще у нас есть русская картошка. Блин, да раз ты сухарики, сука тупая. Ну вот, вот сука тупая, охуенно еще у нас есть два стаканчика сухариков. Кстати говоря, Наде попало 10 копеек. Вот. Да, мне попало 10 копеек. Вот они, сними их. 10 копеек, которые были в сухарях. И она убила ими паука. Да, они типа <laughs> счастливые. Да. Еще у нас есть вот такие вот печеньки. И мое мороженка. И еще одна нетронутая пачка роутона. А, и конечно. Что ты забыла? Про Набухло у нас шампанское. Которое похоже на санью пузырик. <laughs> Санек пузырика. Ха-ха. Кроме этой, Я Нейт Клэп. Тут Нейт Клэп, Мазнес. Мазнес. И Ян Кэт, который срет радугой. радугой. Она гавлин Кэт. Блять, надо слушать музыку. Всем пока, с вами была я. Э, до встречи.